Conquistei tudo que eu tenho. Não, conquistei tudo que eu tenho. Conquistei tudo que eu tenho. Conquistei tudo que eu tenho. Conquistei tudo que eu tenho. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Uh. Conquistei tudo que eu tenho. Ei, um Viciado em fazer grana. Ei, viciado. no pescoço. Congelado. lado Mata no peito, comanda a partida dupla Com meu caixa aumentando meu saldo de gol Quanto você tá em vale nada Rima tá fluindo de quebrada roupa, cara, cê não entende nada Pensando que é quem Para Você sentando em mim Esse seu jeito confesso, complicou, complicou Fico pensando você sentando em mim Esse seu jeito confesso, complicou Não tô ligando pro que falam de mim Eu na piscina que sempre né? Não tô ligando pro que falam de mim Eu na piscina pana levada Ela gosta de como nós fala Se nós tá de sete, ela se diverte Enquanto o beat do girl arregaça Muito cavala, então joga o bundão na minha sala Me chamou de daddy, eu tô pique chefe Tá sabendo que o pai se destaca Flipando na levada Ela gosta de como nós fala Se nós tá de sete, ela se diverte Enquanto o beat do girl arregaça muito cavalo Então joga bunda lá na sala Me chamam de Daddy, eu tô pique chefe Tá sabendo que o pai se destaca Sigo xingando igual Ronaldinho, velho é. Eu na piscina com cinco bunda, bunda Fico pensando você sentando